هذا الفلاوي مثل ما تشوفون نجي نعبر هذا النيل كهربائيات من هنا اخوان قبل لا اشد انتبه شوف هذا المكان هذا مكان مال سيله اللي هي هذه هاي اذا ما موجوده ما راح تنطيني اي شراره هذا الملف ما راح ينطيني اي شراره اذا ما موجوده وقاعده center. center مالته شوفه شوف هذه حديده قطعت وهذا مالته انتبه لي شوف شو راح اشكلها اسمع هسه هسه تمام خلي هذا البرغي هنا الحصره بين المغنطة ونجيب اللقمة 17 ونضب على كيفنا هاي الصندة اللي ماخذة من الدبة ما تدهن تقعد هيج نجيب القبق أصدقائي لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد تحياتي للجميع مع السلامة